כמישהי שמגיעה מהקהילה האתיופית, אני מודעת לכוחות ולעוצמות שיש לקהילה ולנשים בתוך הקהילה. אה, חשוב לי שאנשים אה, יהיו בעמדות מפתח והם ינצלו את הכוחות שלהם גם במסגרת תפקידים אה, בכירים ברמה הארצית ואני מקווה שכך יהיה.